इस समाज का एक नंगा सच हर पल लड़कियों को यह डर रहता है कि कहीं यह शब्द उसकी जिंदगी का एक भयानक सच न बन जाए अस्सलाम वालेकुम मैं अमीन अंसारी वैसे मेरा परिचय तो मेरी बेटी के नाम से हर माँ बाप का सपना होता है कि खुद का परिचय उनके बेटे बेटियों के नाम से और नाती खुद के नाम से अपने बच्चों मेरा भी यही सपना सच हो मैं जैनाब अंसारी का बाप अमीन अंसारी हाँ वही जैनाब वही जैनाब जो पिछले महीने 9 जनवरी 2018 को अल्लाह काला को प्यारी हो गई और जाते जाते जाते जाते पूरी दुनिया में मेरी पहचान बन के रहे क्या वो जानते हैं कि मेरी बेटी के साथ हुई उस दरिंदगी के जिम्मेवार कौन है हा? हा? आप जी हाँ आप है आप है आप है आप सब है मेरी बेटी के साथ हुई उस दरिंदगी के जिम्मेवार लो अब तो आप सोच रहे होंगे कि बोला पाकिस्तान में रही बच्ची जिसको आप जानते तक नहीं उसके साथ जो हुआ उससे आप लोगों का क्या लेना देना हा? बताते उम्र पे गए हुए थे हम अपनी नन्ही सी जान को उसके चाचा के हवाले छोड़ और और जैनब जब अपने मोहल्ले के पास वाले मौलाना के यहाँ कुरान सीखने जाते जा रही थी तभी किसी ने अचानक किसी ने अचानक आकर उसको पहलाया फुसलाया और अगवा कर ले पूरे पांच दिन के बाद मिली मेरी गुड़िया की लाश पूरी पूरी खून से रथपथ चेहरे पे बड़े बड़े नाखूनों के निशान उसकी उसकी जीप को इस कदर दांतों से कुचला गया था कि एक दो नहीं एक दो नहीं पूरे पांच पांच दिन तक जाती हुई थी एक सात साल की नन्ही सी बच्ची के साथ जब जब हमें खबर मिली मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है खुदा जो वाक्य मेरी बच्ची के साथ हुआ किसी और की बच्ची के साथ ना हो रहम कर रहम कर बाप आज एक बाप एक इंसान इंसान के पास आया है इंसानियत की भीख क्योंकि कल बड़े बाजार में इंसानियत खामोश इसीलिए आज मासूमियत कपड़ों से चीख रही है तो आज पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से क्या सीख दी क्या सीख दी अपनी बेटियों को ताकि वो ऐसे शिकार न बने हाँ यही इतने बजे से पहले घर आ जाओ ये कपड़े मत पहनो वो कपड़े मत पहनो अरे अपनों ने जब हाथ लगाया गुड़िया फिर से डर गई बेकाबू हवस के आगे सात साल की नन्ही सी फ्रॉक भी छोटी पड़ गई जरूरत इन्हें जरूरत है समाज के ऐसे धर्म गुरु की जो इन्हें संस्कार क्या आजकल के बने बैठे बाबा भी तो यही करते हैं बेलगाम हवस के आगे हैवानियत की शक्ल ले बैठते और आप और आप और हम जैसे माँ बाप भी तो अपने बच्चों को संस्कार देने की जगह व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना समय व्यतीत करते हैं हाँ? अपनी बेटियों को भागना नहीं लड़ना सिखाओ और अपने बेटों को सिखाओ ताकि कल को वो ऐसी हैवानियत की शक्ल न ले उसके बजाय अगर कहीं ये होता हुआ दिखे तो आगे खुद बढ़ के उसका सामना करें नहीं होता मोमबत्तियां जलाने से क्योंकि पिघलता है मोम और जलता है धागा बेटियों का बाप रहता है पूरी रात जागा न जाने फिर किसकी बेटी के लिए जलेगी ये मोमबत्तियां करे तो क्या करे वो बेचारी भागा कहा गए कहा गए चीर बढ़ाने वाले भगवान कहा गए अस्मत बचाने वाले कृष्ण महान रोज रोज होते चीर हरण से क्या कम पड़ गए उनके कपड़ों के थान कुछ तो कुछ तो मां की कोख में ही आंसू तले दबके मर गई खादी जो दहेज की आग में जिंदा चल गई बची जो वो वैसी दरिंदों के भेद सड़ गई और आधी रहती जिंदगी भर डरी सक जाने पापियों की आत्मा कहां सोती होगी ना होगी किसी की बहन बेटी मां जरूर होती होगी ए नीच हरकत करने वाले सुन लो तुम पे कोई रोए ना रोए तुम्हारी मां जरूर रोती होगी बलात्कारियों की शिकायत ना करो बलात्कारियों से क्या होगा क्या होगा सड़क पे खड़े प्रदर्शनकारियों से आगे बढ़ के खुद टांग दो सूली पे सबको मत मांगो भी कभी भिखारियों से मत मांगो भी कभी